تراس ربعين هكي جني تشيش هدي دمجة تغدي راتي خمين تغقار في حوجة رمي ذي جنار يستجال التاجر يخض بيت سرنفور سرنفور ذو غنجة ورميت غياوي عساك تحجر تحجر تحجر رميتي السك غير جار جمار حنوض الناس مسكينة غتهجر جمار حنوض الناس مسكينة غتهجر